небольшое объявление на нашем канале изменения. С этого момента я буду озвучивать все видео своим голосом. И еще спасибо всем, кто подписывается на канал, кто уже подписан, и всем, кто смотрит видео. <laughs> Пятое место. Игра по своей структуре схожа с Зауктулху и в чем-то даже ее превосходит. Это касается физики. В игре вы все далеко самостоятельно открываете двери, поднимаете предметы. Даже чтобы ударить противника, надо сделать несколько движений. К примеру, если в руках у вас топор, то надо замахнуться мышью. Подобный метод создает невероятный эффект присутствия, дающий возможность с головой погрузиться в тягущую атмосферу игры. Почему находится в самом низу списка – Проблема заключается в реализации управления. Сюжет шаблонный и скучный, звук слабоват, мало часов геймплея и так далее. Четвертое место. Как в топ мог попасть шутер? Легко, но только при условии, что он может испугать. В этом случае это произойдет не раз и не два. Представьте, что вы бежите куда-то, изнуренные от напряженной перестрелки с диверсантами, и тут что-то взрывается. Полыхает огонь, и откуда-то сзади внезапно появляется Альма. Несложно представить словами эффекты от этой сцены. Здесь лучше всего сыграть самому. К тому же может на равных потягаться самой Half-Life 2, что является весомым аргументом для знакомства. Третье место. Эта игра – идеальный образец того, как, имея при себе талант, режиссерское чутье и минимум визуальных средств создают по-настоящему страшные игры. Это обыкновенный панорамный квест. Несколько страшных картинок, динамично меняя между собой при повороте камеры тем самым создавая иллюзию трехмерности. С минимум анимации озвучки сразу видно, что разработчики экономили на каждой мелочи. Но все равно во время прохождения я несколько раз подпрыгивал с кресла от неожиданности. Второе место. Опытный хоррор-фэн должен сразу отметить, что эта игра создана по мотивам великого писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. А значит, пугать нас будет долго и обстоятельно. Игра довольно точно следует духу творчества писателя. У Лавкрафта человек ничего не может противостоять ужасу, с которым он встретился лицом к лицу. Результат такой встречи в лучшем случае станет безумием. Так и в игре главный герой крайне слаб и умирает с двух ударов. В игре нет привычного лайфбара. Вместо него персонаж может сломать руку или ногу, что незамедлительно отразится на геймплее. Ко всему прочему, он просто-напросто может сойти с ума. Победное первое место. Довольно предсказуемо дать первое место игре, обычно лидирующих во всех подобных рода чартах. Что в ней особенного, спросите вы. Ведь в нет даже кровищи, да и в игре нет сцен насилия. Зато в ней достаточно другая атмосфера. Основной фактор хоррор-играх она не старается испугать вас монстром, убегающим из угла. Наоборот, ожидание, что он оттуда выбежит, бегающие тени по потолку. Вызывает двое больше ужас. Игра постоянно держит вас в напряжении, и когда вы не ожидаете этого, пугает.